السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم من جديد في البداية وقبل مشاهدتك لمعرفة تفاصيل الخبر أحب أوجه رسالة بالنسبة للناس اللي أول مرة تشوف القناة أو الناس اللي متعودة تشوف القناة ولكن إلى الآن ما عملتش اشتراك في البداية اشتراكك في القناة مش هيخسرك أي حاجة بالعكس ده إن شاء الله هيفيدك وكمان هيكون حافز ليا إن أنا أستمر في رفع الفيديوهات وإن أقدم لك فيديوهات أفضل وأكتر وعادة يا سيدي ممكن تجرب معانا أسبوع أو عشر أيام ولو لقيت القناة محتواها كويس وإن أنا بالفعل بقدم لك محتوى كويس يبقى كده ما خسرتش أنت أي حاجة بالعكس أنت كده تبقى استفدت لو لقيت القناة عادية أو أنت ما استفدتش أي حاجة ممكن تلغي الاشتراك في أي وقت وعشان كده بتمنى من الناس اللي لسه ما اشتركش في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس وما تنساش تضغط like لاعجابك بالفيديو احذروا ثاني اخطر سم في العالم ام تسارع الموت بعدما نظفت حوض الاسماك تسارع ام تدعي كاتي ستيفنسون تبلغ من العمر 34 عاما من أجل البقاء على قيد الحياة بعدما نظفت حوض الأسماك الخاص بها حيث سمتها الشعاب المرجانية بعدما أطلقت مادة البلتوكسين وهي ثاني أخطر سم في العالم ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فإن كاتي عانت في تلك الليلة من ضيق تنفس شديد كما عانى زوجها مارك وبناتهن الثلاث من أعراض مماثلة ولكنها أقل حدة وقد نقلوا جميعا إلى المستشفى من منزلهم في نيوبورت ولا تزال السيدة كاتي غير قادرة على تناول الطعام منذ أن تعرضت لهذا التسمم في 30 يوليو الماضي حيث شعرت في البداية بحمى بعد أن انتهت من تنظيف الشعاب المرجانية الموجودة بحوض السمك بمنزلها والذي تبلغ سعته 58 لترا وأوضحت الصحيفة أنه بعد مرور ساعات من تنظيف كاتي وزوجها لحوض السمك شعرت بالتهاب في الحلق وضيق في التنفس ثم بحثت عبر الإنترنت عن حالتها واكتشفت أن الشعاب المرجانية يمكنها أن تطلق سما مدمرا ولكن في حالات نادرة للغاية وتقول كاتي كنت أرتعش من الرأس إلى إخمص القدمين فوضعت البطانيات على نفسي ثم ازداد معدل ضربات القلب وارتفعت درجة حرارتي وظننت أنني سأموت ولم يكن لدي فكرة أن الشعاب المرجانية قد تقتلني لقد اشتريته ولم يحذرني أحد منه واستكملت امتلكنا حوض السمك لمدة 12 شهرا وعندما مات السمك أبقينا الشعاب المرجانية في الماء وعندما أفرغنا الخزان لننظفه انطلقت منها السموم واتصلت بالإسعاف الذين حضروا للمنزل وهم يرتدون الأقنعة وأخبرونا أننا إذا ذهبنا للنوم في ذلك اليوم كنا قد متنا جميعاً وتابعت عندما أدرك المسعفون أنهم يتعاملون مع حال التسمم أرسلوا سيارة إسعاف أخرى لمرك والفتيات وتابعت عندما أدرك المسعفون أنهم يتعاملون مع حال التسمم أرسلوا سيارة إسعاف أخرى لمرك والفتيات وكانوا جميعا يشعرون بتوعك وكان أي شخص يعاملنا يرتدي أقنعة وقد تم تطويق المنزل وعدم السماح لنا بالعودة به إلا بعدها بفترة حيث أطلقوا فيها نوعا من القنابل للتخلص من السموم كاتي هي الأشد تضررا في تلك الواقعة يليها زوجها مارك وبناته الثلاث لاسي البالغة من العمر 11 عاما وتليشا سبع أعوام وسكيلا عاما واحدا وأكد التأكاتي ضرورة تحذير الناس من خطر الشعاب المرجانية وتوزيع منشورات عليهم لأنها كانت ستقتلهم جميعا ولم تكن هذه هي الواقعة الأولى ففي العام الماضي واجه شاب يدعى كريس ماثيوس يبلغ من العمر 27 عاما الأمر ذاته حيث كان ينظف حوض الأسماك الخاص به ثم ذهب لفراشه وفي اليوم التالي انتقلت أسرته بالإضافة لصديقه وصديقته إلى المستشفى حيث عانوا جميعا من ارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس وسعال كما نقل أيضا أربعة من المسعفين بسبب إطلاق الشعاب المرجانية سمومها بعدما أخرجها من الماء